Bébar, j'ai eu beaucoup de retours donc suite à la vidéo sur Pélage où certains m'ont fait savoir oui Bébar il est plus fort que Pélage, Bébar moi je l'utilise plus, Bébar c'est le plus beau, etc. etc. Il y, a du, vrai, il y a du faux, tout dépend de la circonstance, de la situation et surtout avec qui on l'utilise. Donc déjà, il faut savoir, Bébar, il faut déjà comparer ses skills par rapport à, à, avec lequel il est en concurrence, à savoir Pélage. On remarque le premier skill, comme d'habitude, alors j'ai remarqué que certains ne faisaient pas attention à ça, très peu, mais euh, quand même, intéressez-vous vraiment au premier skill. Comme je l'ai déjà dit, le premier skill est vraiment le skill le plus important d'un commandant. Donc avant de passer le niveau 10, assurez-vous toujours de le passer euh, à 5 avant de passer au, skill suivant. C'est vraiment important, comme ça vous, vous ne gâcherez pas votre, euh, votre commandant. Alors, Bébar, son premier skill, comme pour beaucoup euh, de, commandants, c'est un skill avec une condition de rage de 1000. Je dis beaucoup parce qu'il y a Edouard, si vous avez regardé ma vidéo, dont je vous mets le lien en suggestion, vous avez vu que la condition de rage est de 1350, donc c'est énorme. Là, on est sur une condition de rage standard. On est à 1000 et c'est un skill qui est un multiplicateur de dégâts. Et regardez, multiplicateur de dégâts de 1000, il est expertisé évidemment. Si on va voir pelage, on a un multiplicateur de dégâts qui est de 300 et dégâts supplémentaires de 300 et on est mono-cible. En revanche, sur Bébar, si on regarde bien, on a 1000 et jusqu'à 5 cibles et ça réduit la vitesse de marche, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus de cibles qu'on tape en même temps avec un, dégât, un multiplicateur de dégâts supérieur. Donc vraiment, là-dessus, Bébar, on voit tout de suite qu'il se démarque au-delà du fait qu'il a l'arbre compétence, tout comme euh, Pélage, que tous les deux ont cavalerie, compétence et cavalerie, garnison, compétence pour euh, Pélage, on voit quand même que son premier skill est déjà plus puissant sur euh, Baybar Donc, ça nous montre tout de suite que Baybar est quand même plus axé DPS que Pélage. Baybar est vraiment, je dirais, un DPS dealer, alors que Pélage, lui, va être moins dans le DPS et plus fort pour tanker. Donc c'est une considération, c'est une information à prendre euh, en compte, en considération. Dès le moment où vous allez vouloir avoir une, troupe qui résiste plus de cavalerie, vous allez prendre pélage en priorité. Si vous voulez une troupe qui a fait plus de DPS, vous allez prendre Baybar. On va le voir après sur les armes. En revanche, ce qui est vraiment euh, à noter, c'est que Pélage, lui, si vous le mettez en duo avec Baybar, il faut le mettre en second. Quoi qu'il arrive, Baybar, Pelage, si vous faites ce binôme-là, il se complète toujours grâce à l'arbre conquête de Baybar, donc notamment et au skill. Donc vous mettez Pélage en second et Baybar en premier. En revanche, euh, si vous faites un duo avec KOKO, évidemment, euh, c'est Pélage qu'on va être en, premier, etc., etc. Donc les, associations classiques. En revanche, après pour les autres associations, Baybar plus accès DPS, pélage, plus moins de DPS, mais plus de résistance et plus de, il va tanker mieux. Donc, euh, donc voilà, donc prenez vraiment ça en considération. On le voit bien sur les autres skills. Si on passe au, deuxième skill de, de Beybar, Chevalier Arabe, augmente de 20% l'attaque des unités de cavalerie. Encore une fois, si on le compare à Pélage, augmente l'attaque des unités de cavalerie de 15% et leur défense de 15%. Donc ça augmente moins les dégâts, comme je vous le dis, mais on a de la défense en plus. C'est pour ça que Pelage, ses skills vont monter plus la défense. Donc c'est pour ça qu'il va bah, être plus fort pour tanker que Pelage qui lui est vraiment axé DPS, DPS, DPS. Donc Bébar, on continue le troisième skill. C'est classique, c'est impossible de fuir si vous souhaitez faire de l'attaque de ville. Bébar est très puissant euh, si vous voulez faire de l'attaque de ville. Alors, je vais vous montrer un arbre, moi, qui est un arbre de DPS, dealer, mais pas qui est un, arbre euh, de, pour attaquer des villes. C'est un arbre différent. Ce sera l'occasion de faire une autre vidéo pour vous montrer un peu comment assiéger les villes. La quatrième et dernière compétence avant l'expertise, on voit là, c'est du facteur de soin et bonus de vitesse de marche. C'est très utile quand vous êtes euh, en KVK ou en open field, quand vous voulez fuir, que vous voyez que vous êtes focus. Cette compétence-là va vous être très utile puisqu'avec Baybar, dès que vous êtes focus, on recule hein, et on le remet, on met vraiment une unité de tank devant. Baybar, vu qu'il va taper 5 cibles en même temps, va être en soutien et va taper, je dirais, en fourbe sans, prendre le focus sur euh, le, le tank et ce sera beaucoup plus performant. Et donc l'expertise, qu'on a vu qui inflige des dégâts massifs en multiplicateur 2000 jusqu'à 5 cibles. Donc là, on est au max. Donc maintenant on va se pencher, qu'on a, vu la qu'on a vu la comparaison, maintenant qu'on a vu la comparaison avec euh, Pélage, on va se pencher sur l'arbre de talent et l'arbre de talent optimal. Alors, l'arbre de talent optimal, il va être d'abord, vous allez commencer par monter, moi le conseil que je vous donne, si vous n'avez pas à fond, vous commencez par monter la compétence, euh, compétence d'ailleurs, l'arbre compétence, et vous allez focus deux skills bien, bien standard, hein, dont on a vu euh, sur plusieurs arbres de DPS euh, dealer, rajeunir. Donc vous boostez vraiment rajeunir à fond et vous allez booster clarté aussi à fond. Donc on est vraiment là sur l'augmentation du DPS. Quand une compétence active est utilisée, augmente les dégâts de compétence de 6% pendant 6 secondes. De l'autre côté, vous la connaissez aussi, rajeunir redonne instantanément 60 points de rage quand une compétence est utilisée, avec tous les skills intermédiaires comme bouclier héraldique qui réduit de 6% les dégâts de compétences subies, parce qu'il faut quand même, euh, un on n'a pas le choix, on doit le prendre si on doit aller chercher euh, ces skills-là, et deux il faut un, un maximum, je dirais, compenser le fait que euh, Beba réduit faiblement les, attaques qu'il reçoit, donc avec ses skills. Donc de l'autre côté, en revanche, on maximise, on maximise à fond les, DPS, le fait que Baybar est vraiment un, cavalier DPS, avec l'arbre pour se diriger à 74 points, l'arbre conquête et l'arbre cavalerie. Alors l'arbre conquête, là, vous n'avez pas le choix, il y a une alternative. Hein. Moi, je vous conseille de le prendre comme celui-là, de prendre attaque de toutes les troupes pour augmenter les DPS et encore une fois, augmenter euh, le fait que Baybar fait vraiment beaucoup de DPS. On augmente encore une fois l'attaque de toutes les unités. L'objectif est d'aller chercher ces deux skills, bouclier rond qui réduit de 9% les dégâts de contre-attaque subis et surtout aller chercher instant de triomphe qui, dès le moment où vous allez être inférieur à 90% de votre force, va augmenter de 9% l'ensemble des dégâts infligés. C'est énorme, donc allez chercher. La variante à cela, si vous voulez le rendre un petit peu plus tanky béba, vous pouvez ne pas prendre l'un de ces deux skills-là et prendre à la place le défense qui va augmenter votre défense, qui va vous rendre un petit peu plus tanky puisque vous allez augmenter de 1,5% les défenses euh, globales de béba. Donc vous pouvez faire cette alternative. De l'autre côté, je n'ai volontairement pas fini l'arbre puisque vous voyez, j'ai mis 32 points en compétence j'ai mis 10 points en conquête et j'ai mis que 25 points euh, sur l'arbre de cavalerie. Je ne l'ai pas fini pour, euh, pour vous le montrer. Donc là, on a un total de 67 points placés. Il nous reste donc, pour aller à 74 points, il nous reste donc 7 points à placer. À voir comment on les place. Alors, Évidemment, sur l'arbre de cavalerie, c'est assez standard. Vous prenez ces skills-là, qui est le tronc commun, je dirais. Vous vous arrêtez à Galéa, qui augmente euh, de 3% la santé des unités de cavalerie. Et de l'autre côté, à Sabre du Dragon, qui augmente les dégâts de 1% Et après, sur les 7 points qui vous restent, vous avez le choix. Moi, j'ai pris euh, le choix d'augmenter la santé encore une fois pour compenser, je dirais, le fait qu'il soit vraiment axé DPS et le fait qu'il résiste un petit peu plus. Après, sur ces 7 points, vous pouvez soit aller chercher de ce côté-là la furie éternelle, soit aller chercher le boost des armées, pour que les attaques normales des troupes ont 10% de chance de réduire l'attaque de l'ennemi de 5% pendant 2, 2, secondes, soit aller chercher bouclier au blason qui réduit de 3% les dégâts de compétences subies et qu'on peut augmenter 4 fois. Évidemment, pourquoi vous devez faire un choix Parce que entre, il y a des skills qui pour moi, des compétences qui ne sont pas utiles euh, pour euh, Baybar, qui sont des, compétences qui vont augmenter sa vitesse de marche. Vous le voyez, elles font toute barrage, augmente la vitesse de marche, augmenter la vitesse de marche, et là on augmente l'attaque de l'unité de cavalerie. Donc c'est un choix à faire. Moi, ça, chaque fois, ça me gêne d'utiliser euh, des points pour ça, euh, pour euh, Baybar, sachant que j'utilise beaucoup sur mon reroll. Mon reroll Baybar est maximisé, il est à 60, donc j'utilise principalement ce commandant-là en cavalerie. Il est très puissant, donc c'est pour ça que je m'appuie beaucoup dessus. Et après divers tests, j'ai fait le choix, moi, d'aller chercher bouclier au blason, qui est avec ses 7 points, ce qui est le plus intéressant à aller chercher de mon point de vue. Euh, donc on va aller, malheureusement, on claque des points pour la vitesse. Parfois c'est utile, mais sur Baybar ça ne l'est pas. Et on va rajouter 3 points ici, 4 points ici, pardon. Au final, vous voyez, on a bien nos 74 points, 42 points répartis sur cavalerie et conquête, 10 points en conquête, 32 points en cavalerie et 32 points en, compétence, en arbre de compétence. Et on se retrouve à réduire de 12% les dégâts de compétence subis qui va nous rendre vraiment plus puissants, donc plus tanky du moins. Donc voilà l'arme que moi je vous conseille sur Bébar. Vous placez 32 points en cavalerie comme euh, ça, en allant chercher bien évidemment bouclier au blason. Vous placez 10 points en conquête en allant chercher bouclier rond et instant de triomphe, avec l'alternative de ne pas prendre l'un des deux pour euh, booster la défense de Bébar et aller chercher, augmente la défense des troupes menées par ce commandant. Si vous le faites en x3, ça vous fait demi. Et de l'autre côté, sur l'arbre compétence, aller chercher rajeunir et aller chercher en face clarté. Cette euh, disposition d'arbre, pour moi, est la plus performante sur Bébar. Il peut avoir des légères variantes selon votre style de jeu. Encore une fois, si vous l'associez à Pélage, Bébar est en premier, euh, est en second. Euh, vous allez maximiser comme ça les compétences des deux, euh, cavaliers. Si, euh, sinon, n'oubliez pas b plus accès DPS, Pélage tank légèrement mieux que b À A l'inverse, il fait moins de DPS. En plus, on n'a pas de skill multi-cible sur, sur Pélage. Et les multiplicateurs de dégâts sont moindres. Donc voilà, c'est la grosse différence entre ces deux commandants épiques. Selon les situations, selon les arbres et les choix que vous faites, faut considérer l'un ou l'autre. Ça reste deux très bons commandants épiques qui n'ont pas à rougir euh, face aux commandants euh, légendaires. Évidemment, face aux commandants légendaires les plus puissants, ils sont moins performants, mais en tout cas, ça reste d'excellents commandants. J'espère que les futurs commandants épiques qu'ils vont nous rajouter seront, quelles que soient euh, leurs leur, troupes, que ce soit de l'infanterie, de l'archerie ou de la cavalerie seront tout aussi euh, puissants parce que Bébar, ça a été vraiment une bonne surprise quand ils l'ont ajouté. Donc je vous invite à le tester si vous l'avez euh, maxé et que vous l'avez jamais testé. Vous verrez, avec cet arbre-là, vous, serez surpris. Si vous avez euh, des arbres alternatifs et que vous les trouvez plus performants, n'hésitez pas à partager en commentaire vos, skills, astuces ou, vos arbres à vous, hein, ce que vous utilisez pour, pour utiliser Bébar, dans quelle situation vous l'utilisez plus et votre préférence par rapport à, à Pélage ou pas.